Oh meu anjo negro, o seu olhar é tão lindo Eu sei que eu dizia que amava o seu sorriso No começo era lindo, doces palavras de amor Mas foi como um veneno, aos poucos me sufocou Eu mergulhei com tudo nesse perigoso mar Eu arrisquei tudo, pois nunca soube nadar Essas ondas agitadas agora vão me afogar Eu vejo a superfície, mas não posso alcançar Não consigo sair disso, me sinto acorrentada Nessa escuridão tão densa Eu já não vejo nada, tanto disse que me amava Mas fez eu me odiar Esse seu doce veneno um dia vai me matar Por favor não me culpe por não amar mais você Foi você quem fez meu amor desaparecer Desse amar refém Só quero me libertar, isso já não me faz bem Anjos e demônios que brigam por mim Por favor me acorde desse sonho ruim Mesmo com a luz eu vejo trevas aqui Por favor me acorde desse sonho ruim É um jardim de espinhos, sei que vou me machucar Por mais que eu corra não posso negro, o seu olhar é tão lindo Eu sei que eu dizia que amava o seu sorriso Mas agora estou em volta em meio a essas rosas Espinhos me ferem, rasgam de dentro pra fora Não me enterre viva, me deixe respirar Eu estou sufocando e isso vai me matar Você não me perderia por me dar liberdade Se eu disser te amo já não será mais verdade vou negar Tudo que passamos, nada vai apagar Perdão por essa canção, mas não posso reprimir Preciso botar pra fora toda dor dentro de mim Que Eu demorei pra falar, mas sabe eu não te odeio Quero que seja feliz, mal não te desejo Mas o meu abraço não posso mais oferecer Quero que encontre seu lar com quem possa te entender favor me acorde desse sonho ruim Mesmo com a luz eu vejo trevas aqui Por favor me acorde desse sonho ruim É um jardim de espinhos, sei que vão me machucar Por mais que eu corra não posso me libertar Parecem telas para os que de fora olham Mas os espinhos afiados e as raízes